Послушай этот трек, он самый лучший, да! Кашель не пердешь, кашель не серешь, только кашель нажрешь, а к там пешел пердешь, кашель не серешь, кашель не серешь, я надеюсь, Вася, ты нам всем сейчас не врешь. Ну, стоп, какой Вася? Он летел на самолете и упал прямо в полете Он летел же быстро, долго и с него слетел футболка Потому что, потому что Вася неуклюжий был И теперь уж стало ясно, как он у больницы жил Вот опять пришел мой Вася, весь в царапинах опять Как-то раз забор он крася, начал кисточку менять Все, я устал петь, я просто сейчас съем микрофон Кашели пердешь, кашели серешь Только кашель жирешь, а там пришел пердешь yeah. Кашели серешь, кашели серешь Я надеюсь, совсем сейчас не врешь Эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй Эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй Эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй Эй, эй, эй, эй, эй, эй Я веселый, я веселый каждый день недели Очень грустный, очень грустный только в понедельник Я веселый очень грустный день недели Потому что я не знаю, это ж понедельник Вот во вторник все нормально, потому что отдохнул. Если не пошел во вторник, значит сильно захворнул Я веселый, я веселый каждый день недели yeah. Очень грустный, очень грустный, только в понедельник yeah. Я веселый, я веселый каждый день недели yeah. Очень грустный, очень грустный сейчас очень трудно петь Мне не надо сейчас болеть За бабло себя одеть Все, хватит Давай запускай припев Я веселый, я веселый Каждый день недели Очень грустный, очень грустный Только в понедельник Я веселый последний в этом альбоме, а значит ты прослушал весь альбом, наверное. В общем-то, сегодня мне исполняется 13 лет, поэтому я выпустил этот альбом сегодня. звучит как Бонни Эй, проблема, как дела? Делать треки вот так На канале много нас Рэп читаю я сейчас Сделал трек Кровь копить я статил Щечка şöyle ben şöyle ben şöyle ben şöyle ben şöyle Большой, братан, большой, песок, большой, пацан, большой